دوباره آن بزرگوار در دنیای موازی وای خدا هوا چقدر گرمه پختیم یا کولرم که این آقا جون روشن کنی چیکار کنم پسر گلم هوا خیلی گرمه میخوای کولر رو برات روشن کنم چی؟ نمیشه واسا ببینم ها حتما دارم خواب میبینم نه خواب نمیبینی <laughs> الان روشنش میکنم خواب بذار بخوابم آخ چه بادی داره میاد آخی چرا بو میده فکر کنم سگی چیزی مرده تو کولرمون اه اه اه بابا بابا تو چیکار داری میکنی خفه شدم چی جفر جون دارم بادت میزنم دیگه مگه خودت نگفتی باد میخوای <laughs> نه واقعا فکر کردی من برات کوله روشن میکنم گم شما رو یه لیوان آب یخ برام بیارم از گرما پاشو ببینم تن لش باشه بله دوستان هیچ وقت به بزرگوار اعتماد نکنید چی؟ تو چی میگی مت خب، راست میگم دیگه خیلی اصلا اینجوری نیست بچه ساب و لایک و کامنت فراموش نشه میتون گرم